sila. Now who's my baby? Let's get my baby. masarap. Pero mas gusto ko pag ano, the thing on top, there's more. No. I like it when it's like this thick. No, this is what you call sapin-sapin. sapin-sapin? rice, flour? Mm. Rice flour. rice flour naman talaga eh. Flour, di ba? It's flour. It's not flour. It's flour. Flour. Flour. Hindi rice. It's rice. Rice flour, ang flour. Siyempre, gigaganunin mo siya. Ganin siya parang ano, flour. Palugs na naman siya. Okay. Yung talagang pinaka-epal kong kapatid. Ha? ha? Mmm. Or tamis. This one, when you eat this, you need to put Milk, Coconut. Coconut. Mm, Grated coconut. Just like my kuya. Coconut. See that? Mmm. Mmm. Ano ito? Kuto? Gutong lang, hindi Putong kalasyaw. Okay, that's it. Putong kalasyaw daw. But Gawa. anong flavor? Gawa yan sa Pangasinan. Made in Pangasinan. So ito, ano tong, anong mga flavor? Ito, ube? Ube. Ube. Ah, bibingkang nila. Ayun. Coffee. Ah, ganun. And... Uh, Coloring. Coloring. <laughs> Pero this, this one, tong putong to, ito ang pinaka-the best. Coffee yan, isa. Puto kalasyaw is the best. Puto kalasyaw is the best. Made in Pangasinan. Oh. Sponsor! Sponsor! Sponsor! Buksan na natin siya. Mo? Siyempre titikman ko sa ano lahat. Ano gusto nila dyan ng mga ano? Ito? Hindi, yung Ito mahilig sa mga. Ang mas, isang masarap oh, rin na ube flavor. Puto ng Goldilocks. Ooh, bili tayo nun. Sarap nun. Kahit yung puti na lang, sarap. Kahit mm. walang cheese. Ah, ito yung nabibili na sa may Acropolis ba yun? Oo, oo, oo. Yung malapit ba? Yung malagkit, diba? di ba? Lagi hindi kayong ano, bumili dumadaan dati doon. Doon <laughs> ang daanan mo. You wanna diba? get, you wanna get the finger? Maluwag kayo dun eh. Mm, dami langaw, no? Dami langaw. Okay, delete! Don't look at my apple brother. Let's cover him up. Apple. Ano, Tommy? Puto? Puto. Puto. Puto with the no. Puto with cheese. Puto with salted egg. Ah, yeah. True. Stew. Stew? Stew. Ano ko ba? Kasi slicing mo pa sa ganon. Papaligitin ko pa yan eh. Diba? True. Hmm. Puto with salted egg. Parang ano kulang ng salted egg. Hmm. Hmm. Ano Mmm. Um, so, ano? What are you cooking? Ayos. Crispy pata. Binagoongan. Menudo. We have chicken. Oh. And for dessert is what? ano uh, yun? Ice cream. Chocolate cake. we got chocolate Oh my god! Oh. oh my god! <laughs> What? Balik Tulog oh. Ay, mana, narinig mo? Giniling yung oh. ginagawa mo kanina. Galit ka. May galit ka. Yung helter ko na iisap ko. Dulo. Me. Narinig mo sabi niya? Ay, nako, yan. Stupid. Oh, tapos 1, 2, 3. May baliktad. Ay, nako. Chew naman talaga. Okay. Diyan, <laughs> Tama na. Hmm. Sabi mo, 1, 2, 3. O, di pare-pare sukat niyan. Ibabad mo yan para hindi mangitim kasi pangit. Apo. Naintindihan mo? Apo. Okay. <laughs> ah, Dalihan mo na. Miss Mingchin, pag di pantay pantay ang gagalit yun. <laughs> Muchacho, you don't have the right to uh, talk back. Ah, tanggalin ah, mo yung mga pangit-pangit. Oh. Ba't mo yung daliri niya? Ano niya? daliri niya, tingnan mo. Gaano po kamahal ang mga kapatid ko? Have a key line. See you Let's get my beatty. Thank you. <laughs> Is it yummy? Is it yummy?